ახევარზე მეც ვერ აიღებენ ჯამში ძველი და დღევანდელი ხელისუფლებები მეორე ნახევარი ან ნახევარზე მეტი იქნება სხვა პოლიტიკური სუბიექტების იქნება რესპუბლიკელების იქნება თავისუფალი დემოკრატების იქნება იმ პოლიტიკური პარტიებისაც რომლებიც მაინდამაინც გულზე ამეხატება